Jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, maka kita harus mengikutinya ya teman-teman sekalian. Karena kenapa? Yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah semuanya kebaikan kepada kita semua. Larangan, anjuran ya dan perintah apabila kita lakukan maka insya Allah. ya kita akan menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Nah langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Apakah hukum mandi di Sunway Lagoon? Ada juga eh? Apa hukum mandi di Sunway Lagoon? Ha. Jawabnya mandi di mana-mana pun harus. Al-aslu fil kulli asya al-ibahah hatta jaa dalilu ala khilafihi kaedah hukum kita asalnya semua diharuskan melainkan jika sudah ada dalil yang menunjukkan tidak harus makna konsep Islam ini dia harus dulu kemudian baru jadi haram ada sebab bukan haram dulu jadi melancong harus main bola harus main snooker harus main badminton harus pergi mancing harus main dam harus ha, berniaga harus buka kedai harus hang ha, semua harus dulu menyanyi harus bila haram jika langgar peraturan bila bola itu asal harus jadi haram tak tutup aurat main bola haram jadi haram kerana tak tutup aurat ke kerana main bola tak, tak tutup, tutup aurat bila main binten jadi haram kerana tidak semayang booking dewan pukul 7 sampai pukul 10 hangus maghrib hang jadi haram kerana main badminton atau tinggal solat? Tinggal, tinggal solat. solat. Ah, baru faham. Dah. Ha. <clears throat> Jadi mandi pun harus mandi laut harus mandi sungai harus mandi longkang harus mandi apa lagi mandi waterfall air terjun harus mandi air embung harus mandi laut harus mandi pantai harus mandi pasir pun harus bila haram, ah ha, dipanggil aridiyun. Sebab-sebab yang mendatang. Kenapa mandi di sunway lagun jadi haram? Kerana dedah aurat. Pakai spender. Faham lagi? Orang nampak aurat kita. Cerak. Apa mana aurat? Anggota badan yang wajib tutup. Bila pergi mandi, buka ke tutup? Buka. Yang wajib jadi tak buat. Haram. Faham lagi? Oh, baru faham. Jadi kalau kita mandi sambil lagun, mandi telanjang, tapi kita seorang yang ada di Selangor ni. Orang lain semua meninggal. Harus. Bang, ha, dia masalah aurat kena faham. Nah, orang perempuan pakai bikini, two piece orang putih panggil. Nah kita okey lagi pakai seluar pendek bini kita. Kalau Cina, kalau orang kafir, two piece. Sini, tempurung dua biji, sini kari pap sekeping faham? <laughs> Ha, tarik tali tepi ni halal ke haram tengok haram majlis itu jadi majlis maksiat jadi hukumnya kalau begitu haram hmm. nak mandi boleh mandi di tempat tertutup faham? Ha, sekarang ada hotel-hotel yang dalam bilik hotel itu ada kolam renang. Nah, deposition ada satu yang bunga pernah panggil lupa aku tak duduk lagi tak ada duit tak duduk <laughs> hang lagi ha apa tu sauda kan kan <laughs> kok bisa apa tu sauda <laughs> lu apa dia nama apa ha alexis like di ampang dekat KSCC saya tengok ada satu dalam apartment eh, dalam satu bangunan hotel yang setiap bilik kita ada kolam tak besar lah, muak lah mandi dengan keluarga. Kita dengan bini kita pun boleh mandi tu. Betul tak? Itu ah, tak payah pakai karipap. Kita dua orang mandi gitu macam Doraemon. Dong. Sakit. Itu halal ke haram? Halal kerana tidak ada mata yang melihat. Ha, Islam itu indah bukan agama haram. Islam itu agama mengawal. Bukan tak boleh tapi ada solusinya. Betul. Ha. Ha, jadi yang galak gatal sangat nak mandi open lagu tu ha, pergi sewa Lexis Lexis tak mahal tujuh ratus satu malam nak ha? bawa bini tu seronok tu nak halal ke haram kita dengan bini kita mandi telanjang halal nak nak, nak yang tua-tua dah ni pengurusi pun semua faham lagi ha sebab dia orang ni nak jimak tak boleh dah tak ada kemampuan jadi berseronok-seronoklah dengan melihat Betul tak? Ha, Betul. Lepas ni ingat. Ha. Ha, ingat. Eh? Ha, abang tadi ustaz kata tadi <laughs> boleh mandi telanjang lah kita. Ha, bini kata, bini tu imam kata. Faham lagi? Ha, bini pengurusi kata. Ha, jadi kita mandi telanjang malam ni. Ha. Betul tak? Halal ke haram? Gelak-gelak ke? Ha? Halal. Ha, buat lalu malam ni. Terus aman. Faham? Ah, bini masuk wanita telanjang, pengurusi pun masuk. Pengurusi tengok bini telanjang, <laughs> meninggal dunia. Ha. Naik pengurusi baru. Aduh, <laughs> yang kemarin ya guys ya, kita Paham lanjutkan kita. di part ini ya. Ini aja tetap ha. ngakak kalau kita Soalan dengar Masya Allah. seterusnya. Oke. Okay. Menasihat orang lain yang suka melewatkan salat hingga terkadang tertinggal salat. Sembahyang ini wajib. Dan dia ada waktu inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kata Allah. Sesungguhnya sembahyang lima waktu ialah kewajipan yang wajib atas orang beriman dan dia ada waktu masing-masing. Maka kita nak semayang asar mesti dalam waktu asar, Semayang maghrib dalam waktu maghrib tak boleh campur-campur. Malakan musafir itu lain boleh jamak. Okey maka setiap semayang waktu waktu wajibnya itu adalah luas bukan pada ketika azan saja berarti dipanggil wajib semayang ini wajibun muwasaun wajib yang diluaskan waktu maksudnya kalau maghrib itu dari tujuh setengah dan isyak itu lapan setengah maknanya dalam waktu sejam itulah waktu wajibnya bukan mula-mula faham lagi makna kalau maghrib tujuh setengah ha? Boleh semayang tujuh setengah, boleh tujuh empat puluh, boleh tujuh lima puluh, boleh tujuh enam puluh tiga, tujuh lapan suku, lapan dua puluh, semua boleh. Cuma ingat, dalam sejam waktu maghrib, dalam dua jam waktu asar, dalam tiga jam waktu zuhur, dalam sejam suku waktu subuh, dia ada lima waktu. Waktu pertama, waktu fadilah, waktu yang paling awal lepas azan, paling banyak pahala. Waktu yang kedua 15 minit lepas azan Dia panggil waktu ikhtiar Waktu yang kita boleh pilih Waktu yang ketiga Waktu jawas Harus kita semayang Contoh waktu jawas Semayang zuhur pukul 3.30 Waktu harus bukan haram Faham? Dan dia ada waktu karahah Waktu makroh 15 minit 20 minit lagi nak masuk waktu lain Waktu karahah dibenci kalau semayang waktu itu maksudnya semayang ni tidak berdosa semayangnya sah tapi pemilihan waktu itu tidak disukai oleh Allah kalau kita sengaja dan ada satu waktu yang memang haram iaitu waktu tahrim hampir masuk waktu lain baru nak takbir haram perbuatan kita bukan perbuatan semayang haram melambatkan itu yang haram faham atau tidak faham faham okay. Melainkan waktu isya Kata Anu panggil Rakyat air panggil waktu isya Isya ni lain dari yang lain Kerana kita semayang awal boleh tadi 8.30 10.30 pun boleh 12 malam pun sunnah Nabi SAW Waktu isyak ada dua waktu. Satu awal azan 8.30. Kemudian yang kedua Nabi Semayang lewat. Menunjukkan dua waktu ini. Dua-dua berpahala belaka. Jadi kalau kita tak ada sebarang program. Abdul Semayang isyak masuk waktu isyak. Kalau ada program. Abdul kita Semayang selepas selesai program. Faham? Faham. Soalan seterusnya. Soalan seterusnya. Ayah saya meninggal dunia meninggalkan sedikit harta. Ayah meninggal dunia tanpa menunaikan hukum haji. Adakah patut harta yang tinggal oleh ayah guna untuk puan haji? Jika itu siapakah yang bertanggungjawab untuk tunai haji tersebut? Ha, bagus soalan ni. Faham. Ha, ne? ha, untung mari mengaji. Duduk rumah buat benda. Betul tak? Ha? betul. Bukan lari rumah kita. Ni nak pergi kuliah. Bini tak bagi. Nak pergi mana bang? Ada kuliah mana ni? Allah janganlah pergi. Ai takut duk seorang. Semalam kan ada macam anak katak tau. Dekat dapur, dekat dengan kaki ai. Aduh, anak katak punya pasal laki tak pergi mengaji. Bongok tunggu. <laughs> Faham tak pergi? Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Siti Hajar bawa Nabi Ismail atas dukung. Faham? Mana masa tu? Di lembah Mekah belum ada Kaabah, belum ada rumah, tak ada orang, tak ada kampung, tak ada sebeni, e, tak ada makanan, tak ada duit, tak ada air, betul tak? Pangah panah. Nabi Ibrahim dipanggil pulang oleh Allah ke Palestin, meninggalkan dua beranak. Bertahun-tahun di bumi Mekah. Nak, belum ada rumah orang, belum ada orang, belum ada apa-apa. Nak, kita tinggal bini sekejap je dalam rumah ada kipah, ada nasi, ada air, ada macam-macam benda. Nak sejang eh, tak sanggup tinggal bini untuk datang benda yang wajib. Betul tak? Jawab di hadapan Allah. Allah. Nah. Ha. Atas dunia macam-macam kita boleh sping. Hang 360, 480, pang lagi. Ha, akhirat, mu sping, kelepuk, rebah berleping. Nah. Ha. <clears throat> Jadi ayah meninggal dunia meninggalkan duit RM5000. Faham? Faham persoalan, faham jawapan. Ayah belum pergi haji. RM5000 tak boleh pergi haji. Sekarang paling kurang RM10000. Betul tak tak? Okey. Lima ribu tak mampu pergi. Tapi bila mati, adakah wajib kita ambil duit ayah lima ribu untuk buat haji? Jawabnya wajib. Allah. Kalau tak buat, berdosa. Siapa berdosa? Orang yang hidup. Faham lagi? Berdosa. Dan orang yang mati tidak lepas tuntutan haji di akhirat. Cara lah ke mana? Ada dua cara. Yang pertama, ialah kita sendiri upah orang buat haji. Betul. Dipanggil haji. haji badal. Haji badal. Sama ada waris ataupun orang lain. Boleh. Badal haji lebih kurang RM3,000 belanjanya. Jadi kalau tinggal 5000 cukup tak 3000? Cukup. cukup. Wajib ambil 3000 duit si mati bagi ke tabung haji ke apa ke badan-badan yang akan buat untuk badal haji. Faham? 2000 lebih tadi baru di faraid. Kalau kita waris kata jangan ambil lah duit ayah. Saya ada duit, saya akan hajikan ayah. Boleh syarat anak itu sudah haji. Faham tak lagi? Ah. Ha, jadi duit lima ribu tidak diganggu, bagi-bagikan sama adik-beradik. Faham? Ha, kerana ada waris yang menggunakan duitnya sendiri. Soalan seterusnya. Saya seorang pesakit kanser tahap empat. Allah. Saya mendidik anak saya tentang agama sejak dalam kandungan. Sehinggalah dia hafi Quran. Malahnya dia telah derhaka pada saya telah mendengar fitnah orang tentang saya. Ah. Apakah saya masih kurang mendidikkan agama pada anak saya sehingga dia derhaka kepada saya? Ya ke? Dia dah kanser tahap empat, anak yang hafiz Quran derhaka pula pada ibunya. Nauzubillah. Nauzubillah. Dia ya begini. Setiap kehidupan kita ini, kita faham baik-baik bila duduk di dalam dunia, dia tak lari daripada baik dan buruk. Okey, kalau tidak sehat sakit, kalau tidak sakit sehat. Kalau tidak kaya miskin, kalau tidak miskin lawannya kaya. Kalau tidak susah senang, kalau tak senang susah. Kalau tak bahagia derita, tak derita bahagia. Itulah kehidupan dunia. Akhirat nanti Allah akan asingkan dua ini, suku-suku. Setiap yang baik untuk ahli syurga. Jadi ahli syurga tak ada miskin, semua kaya. Ahli syurga tak ada menangis, semua gembira. Ahli, ahli syurga tak ada sakit, semua sehat. Dan sifat yang buruk tadi hanya ada di dalam neraka. Ahli, ahli neraka semua miskin, semua derita, semua menangis, semua sakit, semua sedih dan sebagainya. Maka kita reda dulu dengan apa yang Allah caturkan kehidupan kita ini. Dia panggil rukun iman yang keenam, beriman dengan qadak dan qadar. Iaitu ketentuan dan hukum yang Allah hukum atas diri kita, kita reda dan tidak marah. Setiap yang berlaku mesti ada hikmah. Betul. Kita sudah jadi ibu yang baik yang hebat kerana anak kita habis 30 juzuk anak pula derhaka kepada kita dan kita pula kena penyakit kanser yang berbahaya Betul. nampak? Nah? itulah di antara yang Nabi kata tidak ada suatu perkara yang menimpa orang yang beriman pasti Allah jadikan balasannya Allah hapuskan dosa yang pernah dia lakukan maksudnya dalam kes perempuan ini, ibu ini, Allah nak dia mati nanti dalam keadaan bersih daripada dosa. Allah. Ne? Iaitu Allah datangkan penyakit. Nabi kata bukan kata kanser. Hatta syaukah. Duri yang kecil je, yang tercocok pada jari pun menghapuskan dosa. Apatah lagi penyakit kanser. Apatah lagi dengan anak yang derhaka, ibu yang reda, yang sabar, hapus dosa. Maka matilah dia nanti dalam keadaan bertemu Allah. Sunyi daripada dosa. Itu kelebihan dia. Faham lagi? Kita dah buat yang terbaik. Betul tak? Ha, jadi reda dengan Allah. Anak derhaka, jangan kita doa-doakan yang tidak baik. Kerana doa ibu itu makbul. Walau jahat lagu mana pun anak kita Doakan yang baik untuk dia Dan bagi diri kita Kita yakin dengan janji Rasulullah Tiap yang Allah kenakan musibah Maka pasti menggugurkan do dosa Dosa nah. Soalan seterusnya Mana lebih abah Paling banyak pahala Korban di tempat sendiri atau negara lain Jawabnya Faham dulu makna abdal Baru boleh terima jawapannya dia kata mana afdal antara korban di Selangor atau korban di Sudan atau Syria yang kelaparan jawabnya apa mana afdal afdal itu banyak pahala jadi ulang balik soalan mana lebih banyak pahala betul atau tidak betul eh, maksud afdal afdal afdal ni mana aksaru sawab terlebih banyak pahala pahala kalau awak nak tanya mana lebih banyak pahala maka korbankanlah di dua-dua tempat ini. Itu jawab. Dia. Ya. Di Selangor korban, di Kemboja pun korban. Dah di Sanwe korban, di Syria pun korban. Betul tak lebih banyak pahala? Betul. Itu jawapan dia. Tak usah nak sibuk, nak balah. Ni duk balah dalam Facebook. Orang ni kata di Malaysia Allah. Orang tu kata di sana lebih Allah. La ilaha illallah yang tukang baloh tu tak masuk pula korban. Betul tak? Ha. Betul juga sih. Kalau kita ambil mana satu? Kita ambil korban di Kemboja. Tahun ni tak korban di Selangor. Hak seorang ni pula korban di Selangor. Tak korban di Syria. Dua-dua ni semua dapat pahala banyak belaka. Faham? Sebab korban. Korban ini semelih lembu ini kerana Allah. Bila kerana Allah orang panggil kerja dengan Allah. Bila kerja dengan Allah, Allah bayar ke kerajaan Malaysia bayar? Dia jawab. Allah bayar. Bila Allah bayar, ada tak gaji yang sedikit dari Allah? Tak ada. Bukan kata korban. Nabi kata man qala subhanallah tamla'ul mizan yaumil qiyamah. Wa man qala subhanallah walhamdulillah tamla'ani yaumil qiyamah. Siapa hanya kata subhanallah sekali je penuh timbangan neraca akhirat nanti. Siapa yang kata dua kali? Subhanallah, Alhamdulillah. Dua penuh timbangan pahala pada hari kiamat. Itu baru ucapan yang pendek. Bayangkan dengan sembelih lembu di Selangor. Betul tak? Allah. Faham, baik, baik. Bukan ya Allah. negara Malaysia bayar. Itu tak rok cetong. Ini tak derma. Faham? Faham, faham. Lembu korban tempat saya hanya seekor. Mana lebih abab? diberi pakai miskin atau masak dagingnya semua jemaah boleh rasa ha, baik dia kata lembu korban ada sekor jadi tempat dia jadi hak mana lebih abah beri daging korban yang mentah-mentah beri kepada orang miskin atau masak supaya semua ahli koryah dapat makan sama-sama faham? Ha, mujur dia mari malam kalau tidak jengkreng orang ini <laughs> faham? kerana dia sudah salah faham Okay? daging korban haram tidak diberikan kepada orang miskin dan Betul. tidak sah. Nah, masuk korban buat BBQ. <laughs> ramai, ramai kan? Dia masuk korban sebagian, dapat 9 kilo. Bang, oh untuk dalam peti sejuk dia 3 kilo, lebih 8 kilo BBQ panggil kawan-kawan pejabat apa semua. Ho makan. Nah, tak sah korban. Faham lagi? Pasal apa? Pasal bodoh. Pasal berbodoh, tak mengaji. Itulah pasal. Daging korban wajib beri yang mentah kepada orang miskin. Tak bagi, tak sah korban. Betul. Apa tujuan korban? Tujuan korban ialah menyembelih binatang yang tak mampu disembelih oleh orang miskin. Lalu dagingnya diberi kepada orang yang mereka tak mampu membelinya sepanjang tahun. Siapakah mereka ini? Orang miskin. Kita korban tak beri orang miskin. Makan ahli Korea. Bodoh dari syiah. Faham lagi? Faham? Korban bukan untuk kita. Nabi korban dapat seekor unta daging dipegang dengan setapak tangan saja untuk keluarga Nabi dan Nabi makan. Yang lain semua orang miskin. Kita korban setapak tangan untuk orang miskin, satu besen buat balik rumah. Itu mazhab Ayah ping. <laughs> Ha, betulkan balik, okey? Betul. Betulkan balik. Ni, dah sudah buat makan-makan lah. Yang boleh begini. Kita dapat 9 kilo, harus, harus buat tiga tompok. Setompok 3 kilo, setompok 3 kilo, setompok 3 kilo. 3 kilo selekah orang miskin sebagai wajib. 3 kilo untuk yang bukan miskin kawan-kawan ahli korea kawan jabat. 3 kilo kita makan diri itu harus tapi kurang pahala yang paling banyak pahala sedekah sunnah iaitu Nabi buat sebeseng, ambil satu tangan, perak masuk lagi angkat gini, banyak mana lekat, itulah Nabi dan keluarganya makan. Banyak mana lekat, sekilo atau dua kilo, itulah untuk kita buat balik dan anak bini kita makan. Faham? Selebih sebeseng, orang miskin. Itu sunnah Nabi SAW. Allahumma salli ha? salli barik alaih. Kita tak, tak bagi orang miskin, besar-besar ni. Untuk orang miskin. Aduh, hei, watong. Aduh, watong. Pak rumah, 8 kilo, buah peti. Nah. Soalan seterusnya. Orang kafir di tempat kita zimi atau kafir harbi. Kafir zimi, kafir yang tumpang duduk di bumi umat Islam dan mereka tidak ada mengganggu, menghina, mencaci dan sebagainya campur tangan dalam hukum-hukum Islam dan mereka sangat menjunjung tinggi perintah peraturan Islam di negara itu. Nah, adapun kalau kafir harbi mereka campur tangan, menghina, mencampur kuasa, menindah dan sebagainya, Nah, mengenakan peraturan-peraturan ha, tak boleh semayang, tak boleh tutup orang, gitu di sini, itu kafir harbi yang wajib diperangi. Siapa yang tak perangi berdosa di akhirat nanti. <clears throat> Allah. Saya kerja dengan majikan bukan Islam. Bila tu salat saya lalu dimarah kerana mengambil masa bekerja untuk salat. Apa yang perlu saya buat? Tidak boleh tinggal semayang. Kalau tinggal masuk neraka juga Wajib semayang Dan sampai berhenti kerja pun wajib berhenti kerja Tak? Nah, ha, kena ingat Agam Tuhan beri kita lima perkara Dalam hidup kita lima perkara Ramai orang mabuk todi tak tahu apa Ni lima perkara kena ingat sampai mati Bang, lima benda Tuhan beri kita. Pertama, yang paling tinggi agama. Kedua, nyawa. Ketiga, akal. Keempat, keturunan. Kelima, harta benda dan dunia, pekerjaan dan sebagainya paling rendah pekerjaan dia nombor satu agama kita agama nombor lima kerja nombor satu tahu tak akhirnya nanti bertemu dengan azab api neraka Allah kenapa nak dapat dua tiga ribu sebulan sanggup tak semayang dua tiga ribu sebulan sanggup tukang tuang arok dilaknat oleh Allah pagi petang siang malam nah Allah. Ha? soalan seterusnya Apakah yang dimaksudkan dengan adil poligami? Ini baru soalan. <laughs> Adakah kasih sayang perlu sama rata? Bagus dia tanya. Kalau tak tanya tak sudah. Apakah maksud keadilan? Adil ini membahagikan ialah giliran. Kita ada dua orang isteri wajib adil giliran. Maksud giliran ialah waktu malam sahaja. Bukan waktu siang. Faham? Ya, siang bebas. Acara bebas. Neh, ha, kuak dada boleh, leng kuak lentang boleh. <laughs> Faham tak lagi? Ha? Ha, kupu-kupu pun boleh. Neh, malam itu giliran. Jadi malam giliran isi satu, kena pergi rumah isi satu. Malam isi dua, kena pergi rumah isi dua. Faham atau tidak? Pada malam isi satu, boleh tak pergi ke rumah isi dua? Boleh, untuk tujuan yang penting. Ha. Tak, nak bagi duit sekolah tertinggal, ada mana atau makanan, atau nak atau anak yang bukan giliran pergi klinik itu boleh Faham tak lagi? Kemudian yang kedua, adakah wajib sama rata kasih sayang? Tidak wajib. Mana-mana ada ustaz kata wajib sayang sama, ambil ustaz tu buang dalam kolam Sunway piramid. <laughs> itu bukan ustaz, itu bangang namanya. Bang, kerana ulama-ulama dunia bersepakat mengatakan kasih sayang tidak wajib adil. Kalau wajib adil, tak ada seorang mampu buat. Sebab Nabi sendiri mengaku dalam hadis sahih, aku tidak mampu untuk adil dalam bab kasih sayang. Dan Allah memang tidak wajibkan adil benda yang kita tak mampu buat. Yang ajib adil ialah yang zahir. Sini pergi, sana pergi. Sana beli baju, sini pun beli baju. Itu mudah. Kasih sayang tak akan dapat kita buat sama. Contoh. Contoh. Nah, ha, awak orang mana? Ha? Syah Alam. Okey. Ada berapa lah baju? Lebih kurang 10 helai. Okey. Ada tak satu helai yang paling kita suka pakai? Hmm, baju ya, apa? ada. Sari. Apa? T-shirt, t-shirt gambar apa? Bosku. Ha, ha, ha. <laughs> nah, kenapa awak suka pakai waktu? Adalah sebab tak? Bermaknanya kita lebih banyak dalam yang lain giliran kita ambil yang tu. Kadang-kadang basuh belum kering betul pakai balik. Betul tak? Itu tak tu baru baju. Kita tak mampu samakan dia. Faham lagi? Apatah lagi manusia. Sebab itulah seorang ibu bapa dia tidak dia dia benda ni dia azab dia akhirat kerana dia lebih sayang pada anaknya yang tertentu. Kerana sayang hati benda yang tak boleh kita buat secara adil. Betul tak? dia secara insting saja ha, lebih sayang yang nombor dua yang ni lebih sayang yang bungsu atau lebih sayang yang sulung dan sebagainya ha, yang haram ialah kita hanya beri yang bungsu duit yang sulung tak bagi duit itu baru berdosa faham tak? soalan seterusnya apakah status pernikahan laki-laki dengan wanita tersebut yang telah berwalikan bapak yang fasik? Bagaimana pula si bapak yang telah bertaubat? Baik, bapak ni ada melakukan dosa besar di sisi Allah. Kemudiannya bapak ini pastilah bila buat dosa besar. Minum arak, berjudi dan semayang, tak semayang dan sebagainya. Okey? Tapi bila berkahwin, bapak ini sudah jadi wali. Apakah hukum perkahwinannya anaknya sekarang? Kerana bapaknya, rupa-rupanya bapaknya ni, contoh, main nombor ekor. Ha, sedangkan wali itu kalau pasti tak boleh, tak sah nikah. Ah, Baik. Okey. Memang betul. Puncanya ialah hadis. La nikaha illa biwaliin ha, rasyidin. Tidak akan sah nikah melainkan wali yang elok. Maksudnya wali yang tidak fasik. Wali yang fasik tidak sah nikah. Wali yang tak semayang tak boleh jadi wali. Ah. Ingatlah tengok. Kau, kau, kau perempuan, awet-awet semua ingat. Cam ayah awak nanti nak kahwin. Ayah awak ni yang fasik ke tidak? Kalau fasik tak sah nikah. Allah. Nah, ha? Ramai orang tak heran benda ni. Batulah huruf hara dia. Nah, anak jadi macam malakun. Faham? Ha. Ayah main nombor ekor, tak sah. Ayah minum arak, lika, bia, kena stop. Orang lelaki nalai dia, nasarut sablu nalai. Tak sah. Faham? Ha. Ayah tak semayang, tak sah. Itu semua fals. Allah. Tetapi jika pernikahan dengan wali pasir itu sudah lama berlangsung, hukumnya dimaaf pada syarat. Ada sebut dalam kitab Fatawa Syekh Ahmad Fatah ni. Boleh rojok di sana. Eh? Ada pun yang baru nak kahwin, tak boleh. Kerana mana maaf? Ah? Kerana kalau disuruh nikah semula, jadilah satu ke satu petaka besar pada umat. Kerana kebanyakan umat akhir zaman ini rata-ratanya pak fasik. fasik. Oke okay guys, sudah selesai videonya dan Masya Allah, Allahu Akbar banyak sekali ilmu yang kita dapatkan daripada soal jawab agama daripada Ustadz Azhar Idrus. Dan juga banyak soalan-soalan yang saya juga baru tahu guys berkenaan dengan uh, menikah ya kan. Yang mana bapaknya itu fasik, bapaknya itu uh, pendosa, mungkin apa ya namanya ya, uh, minum khamar ya kan, meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Maka itu tidak sah sholatnya. Maka itu uh, kita semua ya yang nak hendak menikah maka peminta kepada bapa kita agar supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya kan, pasrahkan walinya kepada wali hakim macam tu ya kan, kawan-kawan. Okey, itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua, semoga bermanfaat untuk diri saya dan juga kawan-kawan semua ya yang sudah menonton video ini. Terima kasih banyak. Semoga kita diperjumpakan kelak oleh Allah Subhanahu wa taala di syurganya Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang senantiasa berkumpul dengan ulama, berkumpul berkumpul dengan para masyayikh, para ustaz dan juga para orang yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan begini kita mengharap berkah dari mereka guys ya dari beliau-beliau ini seperti Ustaz Azhar Idrus dan ustaz-ustaz yang lain ya kan kita mengambil barakah daripada mereka semua dan kita meminta kepada Allah agar supaya kita termasuk orang-orang yang dekat dengan orang yang saleh.